Euskal Herria, San Ferminak, Jasmin. Bai, egun hon nagore, San Ferminak nabaritzen da giroa, gaur guztaiak sei dugu iruñeko karriketan, Euripean, bai, baina bueno, honek ez dugu kenduko best zaiteko gogorik, ez da? Tanta zuri gorria dia, eh? bi urte dara matzagu egun honen zai, azkenean iritsi da, eta hemen gaude, zuriz goitxik bera, zapia oraindik hemen, zen minutu gutxi falta dia, eh? Bai, amabia kasi dire hemen iruinean, momentu hortan, e, udaletxe plazan ikusi dugu bete-betea, bandera batzuk sartu dire, ikusi dugu presoen bandera, ikurriña, eta nabaritzen dugu jakiroa riderak peska berotzen. Zupa duzu gogoa? Bai, eta hori, minutu gitxi falta dianez, hemen utxiko dugu gonek zinoa, eta bueltan kontako ditu egu, zeda hemen ez? Bai. Bagoa ez? Bai, bagoaz, zenga, tori gurekin. Ah. eta ilusio zeterik hartuko aditugu ere, ezin dezakegu esan, postasun hori erabatekoa izango denik, oraindik Euskal Preso, Ieslari eta Deportatu Politikoen falta izango baitu. Badakigu zentzu berean, elkartasun eta konpromisoaren bandera du direla haiek ere. Eta horregatik, hemendik, 2008ko ustaiaren sei honetan, Euskal Preso Ieslari político en Senide Kim Batera itxasoa, kaleak bete dira, eta euria hor dago, baina, bueno, lehen esan dugun bezala, euria... Euriak ez gaitu gendituko, ikusi dugu, bizi dugu orain presonaleko grindisa, euripean, tantzatu dute guk ospatzen ari gara, eta segituko ospatzen gaur, beste egun ditugu ez da, bederatzi luzea da, baina, bueno, gora San Fermin! Gora, bi urteren handora, euria ez da ezer, gora San Fermin!